ati times mulimu ebitayogerwa nemubimira nga muswala nga muswala yayitawa kakati ate bambo nebatandika nti ayinayo ne benzi <laughs> nayo teyitamu masasi kati is this this did this vehicle of this young man <laughs> sneaky into uganda like a snake mbono mubi e, mubi te wakubye ku nduulu eh? yes <laughs> iti nabagamba nti abaana buli bakola riots nebambuulira nti muri venero florize mwali mu container satu ngabuli ya jugula ba mugoba mm. mwali mu mipira ba bicha mipira mipya kubanga ono omwana ali mu Uganda revenue authority si wabwe era tumulabanga ko mawuli nga bamuwandise ko kakati bamu embala singa nti mu 7 if mu 7 is not cautious nga yo mutwe kwa kusuza mu fridge is a cool headed man amugoba bali ne bafunamu mu but if, don't expect this young man from Uganda Revenue Authority who is supervising everywhere. Okay. But you must have the yeah. popular Zamoto Keno Zavawa. Okay. Yes. Kakati Yifu Beku mm. can be smuggled into your country. Are you sure that the guns are not smuggled? ajimakolo kafumabu uzanti hey. Eh. luwachi NRM ya tidenyo mga mm. hmm. chagula nyajayo musango mkoti nante nange shembe nange shembe unyako tuwali kugambie waleta musango gwe wagwezirizaayo mm. yes it shouldn't be nrm to complain ono ali ku benki kati aba aba benki bajja mulinda nti leta era bagijja kutwala emisango emirala why ate abo bomwinya eddolo tebamanyi politics ali mu ggwanga nti abanoozana bagamba weya cheated chief justice ne speaker ani mukulu mm. they can sacrifice owinya edoolo tugeti olanya kuba babagamba mwafuna obwa chief justice mufunye obwa deputy governor obwasipiika mu buveeko kati olanya manya ono owinya edoolo tasooka kulowooza nti ekisalaba takivaawa kuba mbaga bobi wine ayina the largest opposition party which is very important in electing bobi wine tomuyita musiru he can be having alliances here and there ekitegeeza gwe owunya eddolo bwe balumba benki yo don't overreact no why do you believe why do you assume nze nange nina problemu zezange zemba nazo ninga nedda bano si balabe bange nange these are myron mistakes kafero yakugamba nti kati kati ogenda kunenya sitaani naye naye nga wali obikola yakusanga <laughs> yes abo bobunya eddolo abo abalamuzi bakulira mu community nti dia bakitolo nnyo batula ne mu kabineti y'omugulu anda mayisiru no omulamuzi anti nkubuuli yes yes and you see buli lwova liyakitinga olina okutegeera nti wy uh, mulowooza nti eh, ttiimu ey'amaanyi bwetyo nabagamba nti ekibiina ekibayita fellowship ezihu yezihu minas museven kiina ne embasi ezebweru abasajja bamaanyi nnyo wano why have I survived them bandetedde abakazi okubantega hey. Eh. bampadde obutwa hey. Eh. bantedde sente nakalema nkwate bakoze batya befudde nti jangu kati okole naffe ngojeko sente yes. nobutwa hey. Eh. baleta nabakyala hey. nenaku zina waliwo eyabaddewo hey. yes anti bagenda ne babalimba omusajja ayina abakazi abana aba, aba, aba, era nga kiki ekimpuuba obayita jimu nti eyawano ngende enyumye n'abalala nditaba abakazi tuleeta kati yaza kulimba ki bagendere babalimba anywa nyo omwenga akola ki if i overdrink eh. where do i get time to write these books nabagamba nti embaga embwa embwa bwe bakola ekibaati kyentebe embwa engezi zayigwa okibuuka ziye acros kasasiro ezaali eh. mu kibuka zaafa enjala e, omusota guyinza okubeera mu eh. nyumba nga togulabangako it knows eh. how to sneak out and ki si gwe osoose mu judicial olina okutegeera tukiyita demisifying institutions a successful revolution demisifies institutions and arrogant individuals a judge bajja bikuboggolera this is a successful revolution munaddiini bajja kuboggolera it is a success these are features of a successful revolution gwoba toyagala kwogerako gwe omulamuzi kagali kankubuuli ezo <laughs> wiigi zebamba toziraba eh, eh, zajjawo mu 1648 nga baali bakungu abalamuzi bebungereza baali bakungubagira queen mary ne babambaza ebyo hmm. yakungubaga kungubaga izigundi zabwe zibambala gawuni morning gundi gawunisi byava bungereza nti originality yabyo bino bibeteka kumutwe kakati kankubo bwobanga obunye eddolo yovaliyaket look at museveni who has power nga nabu kenya akola efeke basday party okuli roten mangos roten cake ne roten everything nabikulya consol square nagenda erwero nawangula akalulu lan from museveni electoral commission ni mulangi how brilliant he is ndi abaganda baganda ulaba njini mwa asula kukutia ndi ati mpomo mfadisu <laughs> because ndi njini mudu why you people who are arrogant why don't you look at this man called Museveni ndi Museveni umuwalu uyu avudeyo na akole did you see him complaining mwamula uoza mwabavu makabaka wa mwamu yomba ndi mwamula uoza nteri yomu ntu ayakala Museveni ngamwe mwakala kabaka wamu naye ngaakabala ne kamuvuma ne kamalako n'akakubye ne kagenda erwero ne kawangula n'atanyiga why do judges believe nti theyare very important are you more important than the doctors because i can avoid ro nze sigenda mu kooti kumisatuisigendayobut how can you avoid going to a medical doctor who eh, declares yes so if judges are arrogant what about doctors the same we go to university gundi like uh, donis tusomesa abaana ne bagenda mu univesity eh, gwe busiru bwobwe bukubeeza emakere nawe genda ogufune where do you find university eh, gundi professors going in a strike in europe mutundu ye covid yona oh, ebintu byonna ebyuma biki biventilators bibadde produced by universities university sery patent kati oba gwe tulina bwongo obukola paneri yonna ebyomu biri fe hmm. owemakerere yakoze kino kiri feke professor Vema Kere yakoze kayora kiri fake professor Vema Kere yakoze padi mu bina kiri fake kwa professor mbumuko bakoze covid ate bakoze dagali ya covid ate nibaga nibaga china yatutonedde iyi bana akamama tanigabera wo bakutonedde batye kidumu la chama nga <laughs> ligabagambwa naye mubbi ennyo mubbi ennyo and nye fu you manufactured ecuwa why do you saka the chinese is it an improvement of yowers is yowers more expensive is ki lwaki mulimba kino nga kino kijja bakwatirayo nayo ninga tumalirize ababaka bagamba obungire emyaka musanvuyabusiru yonjabyohandulinga naye mwe purobulemu gyemulina nti paliament eyo yababaka abagwa kanitera pasente gyobudozi bulosi kati oyo yakuwa kyayogererana eh, eh, abasinga bagwa esabo eh, balyokeza noga nti aliko jajja kati akiikira nti okiikira bantu baawa atubugetebu kati okyakiikira abantu bawagwayogera tovula nti oyo omusajja simanyi mandera <laughs> bamwitaani omubaka palamenti ava kkoki eyo yagamba mbu babawe sente bagende ekongo balambule gye bagenda okukola enguudo baalikulese tolinya gwe <laughs> abakongo bayingiddewo waliwo neto neto base yayingiddewo dda kubawulira nga mwagala okukolayo enguudo bakiikiriranbagwaddaaaranginsachwe nti paalamenti ya uganda tevaawo eh. after elections parliament should not only deal with emergencies kubanga abalimu baba tebakyalina noga nti mu palamenti yensi bakukiriza okukyuka mu kibiina kyo kyewajirako ngaebula omwaka gumu kati oba okyakiikiriranga <laughs> hatiras kakati gwe yagenze mu intelligence council ngaokiikirira abasiraamu noga nti okyusa ofusemu ogenze kukafirikika kikulinda kulyambizi vayo yes kubanga kyatuswaza nebino byemugamba nti president kimanyi alondebwa mugundi nalayira mugundi what if a defeated president mumusobola ekikola bakijja mwaalayigwa kutano naye ne mu america mwenyini ono president erekit hmm. ne president aliko ono aba tekyakola ebintu binene decision hmm. ekwata ku bino hmm. naye gwe nemugamba what if museveni was defeated nemumulekawo tekikola omusajja wegambia yagaa nti tulina nemyaka gyegimu jangu ombulizeko mu state house wait enaku mekanaga nti banzibye wekalondera kigwa leero ekitali kyabeesije singa museveni yalayira dda ah? era batunule mukonsulaiakwadda kigwa leero mutidde ki okulayira anti nkubuulira omukazi omwana gwobadde oyagala bwe bamwanjula n'asigala asigala akulimba naye bwe bamutwala n'ogenda mu kidala bakkubirayo eh. kakati bano Eh, plan by the time we go for swearing bajja kuba bamobilizinze balina byebakoze ebyefujjo mm, mm, byonna mm. okulayira kujja kubeera mad by gundi violence because you have given them time in fact we should look into the constitution is it an constitution to swear in a new president before that date gyebagamba kuba bali abakola constitution tebabirowoozaako nti somebody asobola okubategeera lumunalayira natandika okukola a series of gundi Eh, eh, mu kibuga professor mirundi director wa miso kigwa leero ekitali kya besige ekya eh, besige kiri kitya anti kyo tekyaggwa <laughs> besige yagamba mbu ayina gavumenti y'abantu naye nga poliisi emutwala misinde ate gavumenti yo <laughs> naye by the way besige aliwa abesige ah, kati anoonya kwesiba mu bobi wayini kyamusaze anti bezi njamuba kubira mukatabo <laughs> ngatudde mu meeting abamuga nti gwete wesimbawo yes njamuba kubira mukatabo besi as besi jamulabaka asirikire eddala kati besi yayagala kuddambu naye ali kugundi kubanga aa besi besi tewali yakugamba nti fa ngatonatuuka kuziikibwa <laughs> ebyobufuzi wabivamu beyagalidde besi jerabirira empunuzo besi jebeera ku mpunuzo olabire zino woteri ze kwetoliyo ogende eri ku gundi ku petro stationis era anoonya wayingiriramu era anoonya wayingirirapesi yaleka efudisa agisudde hikirudi hizipatinogobaka nakakyala kano kakiiza nagoba muba agundi bisi yikirudi hizironu pate kyobula bazimba gamba nti politics iziraka disiyangamana iziraki nagunga kyagulanyi iziraki aziraga ne museveni iziraga emaani kati the other seven things they share in common they are in an underestimated museveni oba teyagamba let him go to the bush we shall find him there and leave him there five years later okuteedukira mu bushu okukera olufula n'agamba nti museveni is a fungulous snake with the scaring color abuli mubuli the wound the fungus when the, the snake finally raised his head yadukira mu sini air ono omwana ze fe abaganda batugamba kyekinatta amaka tekyeramba lujja ekinakuli ogoba kijja kyeyongera omwana zebakusasa ne balya sente baani ngaasembera bamukonsolidatinga hmm. paka kati watuuse omuzanyo omulungi yenakasatuka mu penaliteria mumukwata bulungi ambuza tuyanza tuyanzege olwalobwe tubetukomye njagala bebaza okubanga mutuuli mu kutulaba mukutu ogwa facebook mwebali nnyo abantu bali kuno ate nagendayo genda ku mukutu gwa facebook baguyita pal fm uganda bwotuukako sharing ndugo isaac tusharinge kasulubana abaliko mwena tusharinge uh, stream eno tusobole okubanga program etuuka eri abantu baffe ab'enjawulo n'abali ku, ku www pal fm org mwebali nnyo okubanga mutugoberera nze nyombi ndi wano ne tamale mirundi wanji wanji bwanereka mu abantu bambuza wano lwaki mirundi ayogera atakula omuntu eh, eh, eh, obusajja bwanjoga nekankuba emyezi ena kakulu byako bayise nyina bamukebera omuntu owo balimuyita kukebera mirambo this group created a government within a government mm.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 They target leaders who are not in their camp to be defeated in the, in the elections. Ezo zonna sente zolaba babba ne baba sente. How can a sensible person abuzaawo ttivi z'abaana okusoma? president naga nti buli maka gabiremu tv ne radio abaana basome ne batalisomeddeko somebody sees museveni permanent in his office in his house yero eh, bayisikolo za museveni zalakawa ozirabako ah, olabako yero bayisikoloziayinza okuba nga zeyatongoza tezagenda eh. yes, yes. bamutwala mu factory ekola battle nga waliyo radio set sinya eh, abo baki babobi waine be babikola this is subterfuge they don't look at what is they lack the political orientation if the people believe president napulejinga ti every family will receive a yellow tv set and the radio said, how can this disappear? If the president says babies and breastfeeding mothers will get milk and it does not come, ngakampunyezi tuteweri what type of person is this mean, amukuba masasi naye alina influence but he lacks this mafia group lacks uh, political uh, orientation kuba bubi kusuma kusuma kusuma kusuma to silence everybody paka lwebagwa kunze mulindi baddemu banombe tudde ku kyetuyita kabuli face kabuli face kitegeeza nti atunula mu kabuli ya munne yabawangudde mbalabe kyembakola tuzanye ogwokusirisizaawo nokaut kabuli face tulabatta munne n'omulambo agusigaze nabe waabe tebawaaba mbalageko bamanye amaanyi geddogoti <laughs> nkugamba however this group will never succeed one group cannot be allowed by the population to usurp their power whether by force coercion or bribery they will obviously spark of a revolution a national resistance and it could lead to a revolution ono bobi wine namulanga nti ejoka obuvuuka buno gyebulina enziba gye bubyemu nga buli kitongole kyonna bukiwambye abantu babasigaza ekintu kimu omukazi kan deliver inomu channels o kan be subjected to a cesilian omwana talemera munda yes ejjoogo ne bujooga ensi yonna ne bujinyalako ne bujinyalako ne bukola bwonna bwe bugoba omuntu ayigege bumuyina bwe bugobago nogundi eh, kangalo jaji abamerika batereteko sanction talina gyalaga oyo wasimanya ntayikola busonigu naye ali ku sanctionis banaitu nawonako olikyalabayo gwe batwalayo olikyalaba nakalima nga akyakwata abantu akyewuba akyebamba nakalimu kyamulaba nga akyewuba akyebamba sanctionis nkugambye kaga negamba nti therefore maintaining their presence means that ugandans have agreed to be humiliated by members of the mafia ganga this can only work in the short term and cannot be a permanent solution kyekiriwo kati these arrogant boys have created us a situation where foreigners are poking their noses in our affairs ne mafuguli naye bamulagidde to check properties of questionable characters ababye sente mu uganda ne south africa ne kenya bano bebazireesa olwaki ogamba mafu yagganga nti yeviriddeko abantu okulingiza mu nsonatunulira bukulembeze toyinza kuddira sente zakulembeeragwanga museveni akwata sente n'azibawa ne bazibba nti museveni yasooka neyeewola miliyoni ataano eza doola ez'amasanyalaze ne bazibba naleta miliyoni bina eza doola era nabakapukyalinga jjo nga bali mu meeting bazibbe baminisita nenkamuweereza kati mbunako gagala katule ku kabiri nti gotulako oti babagambye baminisita bonna bagenda kumala kusaba kujuza fomu oyagala kubeera mu public service oba nedda gwe nga bakuwerawo akakongo ogenda abali tenti tetebagenda kudda ababye tebagenda kudda mbabuulira ate abantu babanoonyo gye balaze bakasayija babahati bagitutu bafulanka tumwebaze mugenda kulaba bwe badduka mirundi byalo ekisanja kino kyaga kirimu ebirumi eh, eh, eh, hmm? bagambye omuya badde anyumiriza munne n'agamba sirabanga museveni mukambwe ngaono minisita yamukubidde simu namugamba yusifu wayairinginge mi yusifu waya ari njengembi mune namugani eh siyo ono ono techagana kumara budda wabubibiragiro fatu wa mm-hmm. tuchamulimba limba mbuna mm-hmm. batu yoi omanyiti president wabaita waliwe duke ilitunda pampa walie ntebe mbuna bagenda beka pisi ajaba buze rwacho bubina bunene <laughs> tiyo tiyo tiyo anti ya bakubi robu tambi tiyo tiyo tiyo <laughs> bucha mchoga mwajoga mwata jogeka nisi jogeka ojoga nse oba tulibabiri kwanze ndi twini wano ochoga nze oba tulibabiri bafubuka mwe mwajoga nye tulibabiri waluwa kuogerera ojoga nze oba tulibabiri nabutunulia mu meeting <laughs> bwent nga butudde president nabukiina misa mirun omanyi obukolwa mubuyita mutya kwanze naffe tuyita butulumi oba bukolo omanyi nga bwezeza omusota omunene bugulya kati omusota bugulya aa omusota gubuddukanyiza mbugge mbugge gyogole ndi bufumbunamu mumpatanya zempale hmm. mbugge okwata ku pulogulamu zange jakimu bakubetente ne bwoteri bo babuuki ejjogo lyonna lyoyina mu mutwe kalenzi gwe rikugwemu jakemu endala endala bakubbe bakubetente omutwe kagani nkugamba nti The recent reshuffle shows some weak support by the president to the mafia gang.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 and everyone who needs the power. Small businesses such as Jewish, sailors, hair saloons, and maize mills need the power to learn. You do not need to lecture anyone about the importance of electricity. However, thieves in the government lack this political orientation. The mafia can cover 50 million dollars. President asindikayo ekibinja kikyekinga e emitwe emiti nga gyali bwenkuyeke akachaina akali kakampuni kesiga kiwi nekaduka bazzukulu bange bagamba kiwi bambita kiwi bawulyanga njogera mbu akachaina kadukide naye gomanyi ndi abasajja abo abasajja abo abanupu balina propaganda kizzukulu kyange kyaŋambye jajja ojja okula ejakiti enzirugavu nekikangula yaki ofaanana ente ujja hey.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 Since the mafia's gang has established a wide network within government departments, they use their allies in different departments, or of late, the mafia also started using Nakalima's state house uh, anti-corruption desk the involvement of Nakalema's office is, however, not surprising because the mafia always targets those who the president praises in the public. Remember, Kampala's eh, Kasa president yakuwana mbantu nakujjayo bamafia mubeekwegomusisi nemufulumya naye yabategeera oluvanyuma hmm. I wish I had a hand musisi nga musisi yali tanajja mu Kampala netumwebaze museveni besige twalina difference ne besige ya 15 bwe baleeta omwana we furanka tumwebaze mu kampala ne musinajja besige tukuba ne difference ya mitwalo 17 what if museveni had 100 musisis tayimuziwa emitwalo 17 yali wangudde akalulu naye nga bumweri pm bukola ggala bukola butya bukola butya era bwe kajja bweka thismani abuses akonno kyenkakozaako ako kyenkakozaako ako kyenkakoze ati nyinza okakola ekigambo nenkaggala eno nyinza okukaggala ennaku ensi oba bwiki nga nkaggadde ejogolyako lyonna nendikamalira mu ddala baagwa ku gwe batasobola abaana bano baagwa ku gwe batasobola nkugamba nti another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 Dr. Rose Nassar, the PS Judicial Service Commission, Luce Nacho Bibamu Zemuera, Abewe Baduki Demo Miso, Nabumbaina. the state house controller and this young man in ratification Sikimu Lutwama have endured untold harassment, including the threats of their lives, for protecting Museveni's interests.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 On the other hand, much has been talked about selling Ugandans abroad, the slavery through labor companies. Reports show some of the Ugandans taken abroad through these companies are exploited. In here. exploited kati ekyo kyaggwa okalaba kanakatabo kakati munsi ekibakola obubi ekitta omuntu avuga emotoka butasala ku sipiidi ensi yonna mafiya ganga ekola ebintu ebyo emafiya ganga enani government organization must invest in the population this is how hezibolah is controlling lebanon hezibola yeyina amasomero hezibola yeyina amalwaliro is an illegal entity nosanga islamiki brotherhood started 1923 in egypt it has the most educated people it has institutions era mwe batekawo okulonda ani yawangula akatwala mubalaka amaje gajjabuzi islamiki brotherhood yamaanyi nnyo it has doctors it has teachers it has all of the professionals mafia teba bubi mafia yaono yeba bubi atene bamu bantu atema mama loku by here tine center president is about for facilitation mkalubazi eh yes i was supposed to get money of tabatibuli mumu motoka yangamba ngu nanyine buyeza nazitwala ne somanyi nono omukazi kano night mbwa mbunze mba nenje kubaka omwe nyondo mute gamba akaluka kusaze tuwafunye kusaze yes mbunkende mba kuli ngamba kuli ya chimwe be mmanyinti mugenda kuduka nenje kubaka omukazi oyo nyondo mwaso mute kose si features ni many cases ni maiku alinge yalimba abantu nti amanyi nawe chidoze zaku nti museveni biya suza tabitu kiri yes he wrote a letter to me purveya wa books muddire mumotoka bubwa obujjuu muddire omuli nanyine buyinza naye kyebamukoze bukyalumba nanyini buyinza akubiddwa embooko nanyini buyinza akubi ate sijja basonyiwa nedda njokola babakube nnyo e, gwe mwatabaala tebumusobola muddangamu ne mutabaala kakati ther failure to, to reduce speed evuddemu ebintu bwe biti dyonaho bobi wine came bwoŋamba yes bobi wine is a product of them bebamuleetanaye mirundi embeera eno bwe eriwo awotutegedde bulungi nga bamamulowooza bobi wine yapolitiknga yesimubbi tava mu gurupu yammwe munauganda ali ku rediyo essaawa eno ayagala mirundi omubuulire kyagulanyi okujja omusango gwe yawaabidde museveni agambe nti kati ngugyeeyo kikyabala kitegeeza ki kyekiddaku kyagulanyi is handled by very big intelligent people kyagulanyi receives secret security information from security forces abamagye bamubagulizaako abasecurity bamubuulira why ti has created a panic and is the next government the moment kasa uh, opposition ecreatinga panic why did museveni get information nabaga eh. nti eri tumwene bebamukuba eriiso ogenda omujjanjaba yagenda mu nyonyi yobati kati sobuhu dokita makumbi eyali dokita wobati hadisin obutezi medical dokita hadisin tigavumenti yabwe egenda kuku omugundi gwa seguyaomulambo gwa seguyaukebutiiti ati mulagonti waliwo okutya yes, yes. olwokukkiriza nti gaula eh, gavumenti eddako era abazungungaono tamaleko kisanja abazungu babagamba ti if we want to protect your properties invest in bobi wine ekyo babalimbye bagamba bani oluna ababbi bobi wine bwawangula akalulu bajja kute naye alwanyisa corruption buliomuyetikke buliomuyetikke omusalaba gwe babalimba this happenis tibagenda nebagamba baminisita ababbi nebasala ediro nebadde naaa majambere yali musajja ngaasima mipiira ku petrol station nayimbira nyo goba abayindi mu rwanda nga mukwano gwani gwa habyalimana nebawukana ne habyalimana nali investi nga mwala pf gyali e rwanda nabo bamubanja nti sente ziriwonatema anti kubuulira nti kasita abantu bakuleetamu panic ti gavumenti egenda kugwa eh? abantu tukiyita sinking bot theory you must fight it tikakati batishisha how many people do you hear defending government how many buli aina ebintu ebweru babikwatiddeyo ah, atya sanctions abaina abaana bawe bagala bakumyawo wano omuzungu ah, aba akumaze aba kubye the moment omusiraamu lwagenda ewa mukodomi we omukafiiri naatya enkofiiro gijjako nesigira nalyekuuta nti enuga ninawe natomedde obusiraamu aba abawaddeyo nga bwemuwaddeko ndi ono omuwala kanakawala kayingira ebintu byobusiramu kiba setting very dangerous bridge oba bayima mukasozi balagawa wali ima mukasozi wali kamuga wali <laughs> musajjawo kamuga wali bagwamu bugwi bakula kuba ima mukasozi yagamba nga nti nsinku nkikima <laughs> wali imaamu wali kasozi yakaddiwa yalwala kiki abadde mugonvugonvu eh mm. imamu kasozi kigunzi omanyeti kamuga tumanyikanye nnyo mm. kamuga oyo sheik kamuga eh kamuga si yeyamponya okunzitira muzikiti ekampala mukadde <laughs> lwebaali lwebasala embuzi manya embwa naye negundi yeyanfulumya <laughs> ndikumaca batuma batuma gundi kibirango kaati eh. batuma kibirango ngaabaana bakyajinze hmm. kakati kamuganyi abagamba abalimba titwabadde ne president mu meeting nti eh, naye tugenda mutuuma linnya lya busiramu agenda kuziramu kandikale <laughs> nonaze ah, ah, eh, presidenti naye agenda kusiramuka eh, naye gundi nono kaseera kibirango gwe batumye hmm. naye agenda kusiramuka kibirango ngasiramuka atya mumuzikiti ngasiramuka ntya kati bano abaali bakyaje fuluma fuluma fuluma <laughs> golikusaidiwa eh, nzija kuwandika mawulire kamuga yali mukwano gwange nyoyo kamuga golaba nzija kuwandika mawulire kagati <laughs> nayina shapule yange omutabuliki naganda musalafu laba bimatiye ebiri muno kamuga siyamumpenya bimatiya nayingidde <laughs> eddamusigidi